नासा 50 सालों के बाद चांद पर एक मिशन करने वाला है इस मिशन को आर्टिमस 2 नाम दिया गया है इस मिशन में नासा के चार एस्ट्रोनॉट होंगे जिसमें एक महिला एस्ट्रोनॉट शामिल होगी इस मिशन को फ्लाई बाय मिशन बनाया गया है जिसमें एस्ट्रोनॉट चांद की सरफेस पर लैंड नहीं करेंगे वह चांद के एटमोस्फेयर में चारों ओर चक्कर लगाएंगे और चांद की डीप रिसर्च करेंगे इस मिशन को दस दिनों तक चांद पर किया जाएगा और दस दिनों के बाद वे अर्थ पर लैंड करेंगे इस मिशन के सफल होने के बाद वे 2025 में चांद पर आर्टिमस 3 मिशन को अंजाम देंगे